जय हिंद मित्रों हरिवंश राय बच्चन जी के लिखे मसाला की रुबाइयाँ आपने अभी तक चार पार्ट में सुन चुके हैं आज पांचवा पार्ट स्टार्ट होता है सुनते हैं कभी नहीं सुन पड़ता इसने आठो दे मेरी हाला कभी न कोई कहता उसने झूठा कर डाला प्याला सभी जाति के लोग यहाँ पर साथ बैठ कर पीते हैं सौ सुधार को का करती है कार अकेली मधुशाला सौ सुधार को का करती है काम अकेली मधुशाला श्रम संकट संताप सभी तुम भूला करते पिहाला सबक बड़ा तुम सीख चुके यदि सीखा रहना मत वाला व्यर्थ बन जाते हो हरिजन तुम तो मधुजन ही अच्छे ठुकराते हरि मंदिर वाले ठुकराते हरि मंदिर वाले पलक बिछाती मधुशाला पलक बिछाती मधुशाला पलक बिछाती मधुशाला एक तरह से सबका स्वागत करती है साकी बाला अज्ञ विज्ञ में है क्या अंतर हो जाने पर मत वाला रंग राव में भेद हुआ है रंग राव में भेद हुआ है कभी नहीं मदिरालय में साम्यवाद की प्रथम प्रचारक साम्यवाद की प्रथम प्रचारक है मेरी मधुशाला है मेरी मधुशाला बार बार मैंने आगे बढ़ आज नहीं मांगी हाला समझ न लेना इससे मुझको साधारण पीने वाला हो तो ले दे दो ऐसा की दूर प्रथम संकोचों को मेरे ही स्वर से फिर सारी मेरे ही स्वर से फिर सारी गूंज उठेगी मधुशाला गूंज उठेगी मधुशाला गूंज उठेगी मधुशाला कलर कल पर विश्वास किया कब कल कल पर विश्वास किया कब करता है पीने वाला हो सकते कल कर यह जड़ जिसने हो सकते कल कर जड़ जिनसे फिर फिर आज उठा प्याला आज हाथ में था वह खोया कल का कौन भरोसा है कल की हो ना मुझे मधुशाला कल की हो न मुझे मधुशाला काल कुटिल की मधुशाला काल कुटिल की मधुशाला काल कुटल की मधुशाला आज मिला अवसर तब फिर क्यों मैं न दक्षकों जी भर हाला आज मिला मौका तब फिर क्यों ढाल न जी भर प्याला छेड़ छाड़ अपने साकी से आज न क्यों जी भर कर लूं एक बार ही तो मिलती है एक बार ही तो मिलती है जीवन की यह मधुशाला जीवन की यह मधुशाला जीवन की यह मधुशाला क्या पीना निर्द्वंदन जब तक ढाला प्यालों पर प्याला क्या जीना निश्चिंतन जब तक साथ रहे शाकी बाला खोने का भय हाय लगा है पाने के सुख के पीछे मिलने का आनंदन देती मिलके भी मधुशाला मिलने का आनंदन देती मिलकर भी मधुशाला मिलने का आनंदन देती मिल कर के भी मधुशाला मुझे पिलाने को लाए हो इतनी थोड़ी सी हाला मुझे दिखाने को लाए हो एक यही छिछला प्याला इतनी पी जाने से अच्छा सागर की ले प्यास मरूं सिंधु त्रिषा दी किसी ने रच कर सिंधु त्रिषा दी किच किसी ने रच कर बिंदु बराबर मधुशाला बिंदु बराबर मधुशाला बिंदु बराबर मधुशाला क्या कहता है रहन गई अब तेरे भाजन में हाला क्या कहता है जब न चलेगी क्या कहता है अब न चलेगी मादक प्यालों की माला थोड़ी पी कर प्यास बढ़ी तो शेष नहीं कुछ पीने को प्यास बुझाने को बुलवा कर प्यास बुझाने को बुलवा कर प्यास बढ़ाती मधुशाला प्यास बढ़ाती मधुशाला प्यास बढ़ाती मधुशाला लिखी भाग्य में जितनी बस उतनी ही पाएगा हाला लिखा भाग्य में जैसा बस वैसा ही पाएगा प्याला लाख पटक तो हाथ पाव पर इससे कब कुछ होने का लिखी भाग्य में जो तेरे बस लिखी भाग्य में जो तेरे बस वही मिलेगी मधुशाला वही मिलेगी मधुशाला वही मिलेगी मधुशाला कर ले कर ले कंजूसी तो मुझको देने में हाला दे ले दे ले तू मुझको बस यह टूटा फूटा प्याला मैं तो सब इस पर करता तू पीछे पछताएगी मैं तो सब इसी पर करता तू पीछे पछताएगी जब न रहूँगा मैं तब मेरी जब न रहूँगा मैं तब मेरी याद करेगी मधुशाला याद करेगी मधुशाला याद करेगी मधुशाला जान मान का अपमानों का छोड़ दिया जब पिहाला गौरव भूला आया कर में जब से मिट्टी का प्याला साकी की अंदाज भरी झिड़की में क्या अपमान धरा दुनिया भर की ठोकर खाकर दुनिया भर की ठोकर खाकर पाई मैंने मधुशाला पाई मैंने मधुशाला पाई मैंने मधुशाला छीन क्षुद्र क्षण भंगुर दुर्लभ मानो मिट्टी का प्याला भरी हुई है जिसके अंदर कटु मधु जीवन की हाला मृत्यु बनी है निर्देशा की अपने शत शत कर फैला काल प्रबल है पीने वाला काल प्रबल है पीने वाला संस्कृति है यह मधुशाला संसित है यह मधुशाला संसित है यह मधुशाला प्याले सागर हमें किसी ने भर दी जीवन की हाला नशान भाया ढाला हमने ले ले कर मधु का प्याला जब जीवन का दर्द उभरता उसे दबाते प्याले से जगती के पहले साकी से जगती के पहले साकी से जूझ रही है मधुशाला जूझ रही है मधुशाला जूझ रही है मधुशाला अपने अंगूरों से तन में हमने भर ली है हाला क्या कहते हो शेख नरक में हमें तपाएगी ज्वाला तब तो मदिरा खूब खिंचेगी और पिएगा भी कोई हमें नरक की ज्वाला में भी हमें नरक की ज्वाला में भी देख पड़ेगी मधुशाला देख पड़ेगी मधुशाला देख पड़ेगी मधुशाला जैन साथियों आज यहाँ पर मसाला पार्ट पाँच की समाप्ति होती है इसके बाद फिर छिहत्तर में रुबाई से आगे की वीडियो में फिर आप सुन सकेंगे लगभग पंद्रह रुबाइयाँ जय हिंद